Ito na ang ating experiment. Alamin natin ang nasa loob ni Toto. Ano na natin taling yung taling? Eh, ganunin mo nga. Ganunin mo yung buhok. Yan. Pahiran. Okay. Ito ang taling ni Toto. Ito, ano, ano to, kadiri. Kadiri. Grabe. Ngipin naman. Na! Ngipin. Hindi dito sa Ah, ito, ito, yung, yung ano mo, yung ito, ito, ito. Ito, ito yung peklat. Tingnan natin peklat. Ang ganda nga, boy. Maganda nga. Papakita ko sa iyo. Papakita ko sa sa'yo. Ito. Bilis! Papakita ako naman sa iyo eh. Walang titingnan kay Logi. Mukha niya. Ito yung buhok. Okay, ba? Diba? Akala nila kung ano. Ah! Ano yun? May dumi. Grabe. Ano yun? Galang. Tingnan natin yung paa. Oh. Galak ko. Ano yan? Yan, yan. Kadiri naman. May alip, meron ako ditong ano eh. Alipunga eh. Ay ano, tawag dito? Ang tawag dito? Balakong. Tawag dyan? Kalye. Ito? Kalyo. Kalyo? Hindi kalyo yan, yung, mata ay, hindi natatanggal. Ano ba yan? Tingnan natin to. Ito, ito, ito, ito ah. naman. Ayun oh, yung ano, yung ano mo sa ulo, noo, sa noo. Sa noo lang, papakita ko naman sa'yo eh. Lapit ka. Lapit ka, bilis. Oh. Tungo ka doon. Doon tumingin. Yan. Huwag kang gumalaw. Huwag kang tumingin. Yan. Huwag kang gumalaw. Yan. Ay, wala. Parang wala lang. Ay, wala. Normal. Parang wala. Parang normal lang. Wait lang, wait lang. isa na.